Sabeu qui represento? A la bolita Grillo. L'abuela Grillo i la defensa de l'aigua és un conte il·lustrat basat en les massives mobilitzacions socials que van haver-hi a Bolívia per preservar el dret a l'aigua. És un llibre que ens recorda la importància de mantenir vius els nostres béns comuns. T'imagines viure sense aire? Sense terra? Sense boscos? O sense biodiversitat? T'imagines pagar per respirar? 5 cèntims, si plau. Però i tu? Saps d'on ve l'aigua que t'arriba a casa? I els teus fills i filles? I l'alumnat de la teva escola? Capbusseu-vos en el món de la lectura. És una història basada en fets reals que va passar al país andí però que ens toca de ben a prop a casa nostra.